Hi guys! Welcome to my channel. Uh, this is my first vlog. My name is Margaret C. Ang nickname ko po ay Meg. And may mga questions dito na sasagutin ko para makilala nyo kung sino ako. Okay? So, taga Manila po ako, Santa Cruz, Manila. And today is October 5, 2018. Tama. 29 na ako, pero magsa-30 na ako in 2 months. And then, favorite food. Favorite, ano ba favorite food ko? Eka, napaisip ako dun. Parang wala akong favorite food. <laughs> Ay, meron ako favorite drink. Lagi kong iniinom yung Ricoa Hatcho ko na may mas maraming full cream milk na powder. Tsaka, uh, sugar. Yun yung ininom ko pag hapon. My favorite color, favorite color ko is white and gold and teal. Teal din, yung T-E-A-L. Na ano siya, para siyang blue-green na turquoise. Favorite vacation spot, Favorite ko actually is Baguio. Tumira kami doon before. And hanggang ngayon gusto, gusto ko gusto ko pa rin nagbabakasyon pa Favorite clothes? <laughs> Favorite clothes? <laughs> Favorite clothes? T-shirt, shorts, paper shoes, slippers, chinelas, yung rubber slippers, yan. Lagi kong suot. Favorite makeup? Favorite makeup ko is yung um, ano ba yung tawag dito? pressed found pressed powder na foundation ng Maybelline. Yung nude beige. Kasi yun yung skin tone. And then, ano to, paano mo naisip mag-vlog? Actually, na-inspire ako dun sa mga nauna pang mga vlogger sa akin. And, syempre, sabi, pwede daw pagkakitaan talaga siya. Kaya, inanahan naman ako talaga yung work ko. Uh, ngayon, ang talagang full-time work ko is digital marketing or online marketing. So, andyan yung mga social media, kasama na rin yung YouTube, syempre. Yan, email marketing, blogging, website, advertising, yan. Okay, so yun lang, ganun lang. Yun lang palang <laughs> questions for today. Kunti lang siya. Thank you for watching my my first vlog. Uh, please wait for my next videos. And don't forget to like, comment, and subscribe below. Thank you and bye-bye!